Assalamualaikum, professeur Amsatou Sow Sidibé man la Mohamed Sey bi Pape Djibril Fall dénkoon lépp lu jëm ci wàllu parrainage man la la jàlloo bi nga fa yebaloon keroog joxoon téléphone ñu doon waxtaan mu am tuuti lu bëgg andi ci ay leeral ci li nga wax ne Pape Djibril Fall da nga koo jox sa ay parrainage mu dem ak moom loolu li ci njëkk bi ci ñëk moy amul benn parrainage bo xamni ni ci loxo pap di rifal lañ ko doon tek mbolem parrainage yi nga xamni ni jot nañ ci yépp yépp yépp yépp si sama loxo bi la doon jaar motax mardi 5 mai 18 h yabal nga ci man ku ñuy wax jàllo mu ñew andi ay parrainage ci man yo xamne daf ne yow ya ko ko jox ngir mu andi ko pour jappalé ko pap jibril Fall bi ñewé 20000 lañ waxon ne lay andi waye bi ñewé ba aksi ba wacc ci taxi bi bim yégué ci kaw fi ñuy ma laaj ko ana parrainage yi nga xam mom la doon andi mune ma mom 5000 la mujjee am finalement mom la andi ma ne ko cinq anam mu ma yorul fils physique bi clé USB rek la yor bo xamné fichier Excel bi ci nek ci lañ def parrainage té ku nek xamné né parrainage fils physique la ak fichier Excel bi moy buñ ko saisiré ci ordinateur bi ba paré ma ne waa baax na léegi nañ xoolandi li jot a ñëw muy fichier Excel bi nañ ko vérifier ndax ñun xam naa bàyyiwoo ko woon xel xamoo ko woon waaye dañoo tegoon équipe boo xam ne lenn rek lañ doon liggéey suba ak ngoon guddi ak bëccëg mooy di vérifier mbooleem parrainage yi nga xam ne ni moo ngi dugg si ci ñun ndax xamoon nañ ne ñaar yi dina am. dina am yo xam ay erreur lay doon yoo xam ne ñii collecté parrainage yi ñoo def bu ñuy remplir yooyu équipe di ko teel gis di ko genne ngir duñ ko déposé waale hamon xamoon nañu dina am ñoo xam ne rek moo leen tax a jug dinañ andil ay parrainage yu bari jox ko ngir ñu dugal ko ngir buñ ko déposé suñu candidature bañ motax Pape Djibril Fall teelu na tek équipe bobu nonu ngir wajal lolu nonu bi jallu ñewé boole nañ ko ak équipe bi ñu tok ci kanamam ñu duggal clé bi vérifier parrainage yi ñu vérifier yépp ci ëpp gën bari dara baaxu ci ñu delloowaat ko ay parrainage jël kële bi delloowaat ko mu ne léegi am na yeneen yuy ñëwaat yoo xam ne yu physique la kenn saisir ci excel bi waaye remplir nañ ko ba pare remplir nañ ko ci phys physique bi bim ñëwee yooyu ñu andi ko ci guddi mil pare 3000 parrainage la bim ci biir jëlaat mil yooyu vérifier ko gis ne non seulement du ay parrainage yoo xam ne nii ay erreur rek la am ci yo yoo xam ne ni ñii saisir ñoo ko ci def ñu doon bind waaye ay parrainage la yoo xam ne nii numéro carte d'identité yi benn baaxu ci maanaam ci leeral dafa am ku jël bigam di bind tur yu ko neex numéro carte dante yu ko neex numéro électeur yu ko neex defar signature am xamna day ko xamni xam xamam sax wul ci lolu nonu motax mun xamewul sax numéro carte d'identité fan lay commencer ak ñaata lay doon norme yi xamuko té lolu ku xam xamna né numéro carte d'identité dafa am ay norme budé gor un lay tambalé budé jigen 2 mom yi ay zéro lay commencé yi commencé ay neuf xamu ci dara moom daron, daron daron daron da rek andil ñu ci 3000 loolu it ñu gis ko ma woo jàllo ci ruq wax ak moom ne ko ay faux parrainage ngeen fi andil Jelat yëpp tegar ko ko ci loxom man ak yow waxuñu ginnaaw bi mu ñu téléphone mané la baxul ci yu ñëk yi moy 5000 yu ñëk yi wax nañ téléphone man ak yow jallu moma la jox ma léral nañ la yoyu baxul ginnaaw bi la ko Diallo parce que bimu lako waxé jallu daf né ma ma ngi expliquer professeur mais xaar ma jox la ko nga expliquer ko mu gëna comprendre parce que mom comprendre lu ma waxat la ma léral la lépp li nga xamné ci kanam jallu mom lañ ko doon défé lool moy lu ñëk li bu ñaarel bi. ma wax ne nañ ma la jox téléphone waaye ba léegi nii jotuma la téléphone ma jox jàlloo yépp yi nga xam ne nii loolu lañ ñu joxoon lii bi ma ko koy jox am na sa beneen élément boo fa yebaloon boo xam ne mat na koo témoigner bu tudd Gorée Gorée lañ koy woowee Gorée laa xam ci tur bi euh, li ma ci xamaat mooy. Euh, droit doctorant la euh, loolu la ci xamaat ci mom ndax lañ mako présenter ci kanamam la bi ma ko vérifier ma expliquer parce que loolu yépp ñu xamoon nañ ko ñi nga xamné ni normes ni effectivement gore mom mom norme mu xol ko effectivement li ay yu parrainage yooyu Kaffrine la jóge woon liñ bind région de Kaffrine lañ ko lañ ko lañ ko lañ ko collecté bëgguma woon di la di la di tudd ay tur di xëy na di mel indi ay ñagas ñagas sa diggante ak sa ay nit ndax loolu xëy na euh, du lu ñu gënal waaye nag faaw ñu leeral ci la ma goree moomu ak Diallo ne. kuñu wax imam nangam tur bu sante ba mom japp mako waye ñu ne ma imam la bu nek tafrin mom mo doon collecté yoy non suma ma duma tuddu lol non rawati na mu di ap imam waye ci saata lima len wax dama ne len mom imam bi mom, xamna ne amul jotu di wacc di def wuti ay parena xeyna ñim ko doon jox ñu ko koy wutali ñom ñoko dem dajale ko sen parena bindal ko sen parena ju len neex andil ko ko jox ko mu joxat len ko way imam mom nekul ne mom mo moo won mom mo dem don bind ay parrainage bop way loolu limako don wax la ngir xeyna rafetal ko waaye biñ ñëwé rek bañ gis parrainage ba vérifier ko ba nopi ba gis ne ay faux parrainage dañ ci lañ xam ban intention mo nekkoon li nga xamne mo lin mo andi won parrainage yooyu noonu parce que teeloon nañ ci def ay réunion teeloon ko wadjal té xamone nañ né lool dina am ñu délo ko ko mu ñibbi ak ay parrainage man fa laa leen bayyi ñom ñaar ñu ñu ñu ñu taxaw di waxtaan ndax wax deug yalla bobu xawna leen a tout ndax bobu ñoo ngi nekk ci digg liggéey lool ñu andil ñu lool ñu nekk ci jël ci temps di vérifier nekkate liñ doon gis yépp baxut waye timi ñu amaat nakar bett gi mu bett ci ki mu jóge ndax benn koo xam ne nii la am na lu ñu yaakaaroon ci moom looloo taxoon bi mu tàllalee loxo ne day ñëw jàppale ñu ci liggéey bi ndax gis na ne Pape Djibril Fall liggéey bi muy woote ak gëm-gëm yi mu yore ak doxalin wi muy doxe ñoom ñaar ñoo ko nuróole ak xam-xam biñ gis ci moom tax ñu bari ñu tàllal loxo dañ leen a wax ñu may ñu tuuti dañ leen jox ngànt ci yar ak teggin ndax ñun lépp lu ñuy def ci yar ak teggin lañ koy defee waaye yow amoon nañ yaakaar ne xëy na liñ doon ragal ci ñu bari loolu nekkul ci yow waaye nag bi loolu ñëwee parrainage yooyu bañ gis ne ay yu baaxul la ay faux la ci lañ am lu ñu bett lool ndax xaaroon nañ ko ci ñeneen ñu nekk waaye yow xaaruñu ko ci woon ci yow ndax benn xam nga. lan la ci yoon wax ndax jang nga ko bu baax ba di ko jàngale ko dara ump la ci yaakaaroon nañ ci yow tamit dignité ak éthique boo xam ne xaaruñu woon ci yow ngay andi ay parrainage yoo xam ne day ñëw ci dugg ci suñu liggéey lu toll ni huit mille parrainage parce que cinq mille njëkk naa ñëw andiwaat nañ yeneen trois mille ngir dugal ko ci suñu liggéey ngir yàq yàqale ko suñu yàq ko suñu liggéey waaye alhamdulilah rabbil alamin yàlla def na te loolu euh, ci ndimbalu yàlla ak xëy na ci fal, aktele Djibril Fall ak teel gim teel a jël ay matuwaay ngir xam li koy xaar lépp loolu tax ba yàlla dimbali nañ ci musal ñu ci pexe yooyu noonu parrainage ñu delloo wàlle ko ci jàmm Pape Djibril Fall nak xam naa ne na la lool ndax ko ko waxee wax dëgg mer na lool ma nga ko lool 22 h ci goudi lolou la doon leral dila ñaanal yalla xëy lu mel noonu yalla dila ci mussel benen yoon ndax nek na lo xam wax deug yalla du jëfi du jëfi julit du jëfi nit ko xam ni dafa am ay valeur yu muy incarné am ño xam dañuy roy ci ginaaw te yaakaar naa ne xëy na du ñuy ñuy toppante. waaye mbir la moo xam ne ku ko toppoon ci yoon euh, li ci xew mën naa doon loo xam ne du leen gënal baax na jërë ngeen jëf